Habari na karibu katika makala ya utoaji wa misaada katika shehia ya Charawe na Ukongoroni. Taasisi ya kijamii ya Irish Foundation imetoa misaada mbalimbali kwa wakazi wa kijiji cha Charawe na Ukongoroni. Misaada hiyo ilikuwa na lengo la kuwasaidia wakazi hao kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ambavyo Waislamu wa maeneo mengine wanavyofurahia futari pamoja na daku. Bila kusita, I Wish Foundation ilikusanya sadaka kutoka kwa wafadhili mbalimbali na kuzipeleka kwa wakazi hao. Safari yao hii ilianza moja kwa moja katika kijiji cha Charawe na kukutana na wenyeji wao ambao ni wananchi pamoja na sheha wa shehia hiyo. Taasisi hiyo baada ya kukabidhi misaada hiyo ilikuwa na haya ya kuzungumza. Kwanza nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia fursa hii ah, kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kuja kutoa msaada na vile vile nataka kum, kumshukuru au kuwashukuru wafadhili wetu ambao wametupatia huo msaada na wametuwezesha mwaka huu pia tuje tuwatembelee uh, watu kote hapa Unguja ambao wanastahiki na kuwagaia msaada huo. Pia nataka kuwashukuru timu yangu nzima na mwenyekiti wangu pia, kwa sababu kupanga hii distribution ambayo tunayofanya inachukua muda, inachukua uh, of course fedha na pia kujipanga, yani kupeki hivi vitu, kutafuta wapi kwenda kugawa, vile vile kupanga lini kwenda, kwa sababu sote sisi tunafunga kwa mwezi mtukufu. Kwa hivyo nashukuru timu nzima, na vile vile nataka nimshukuru Sheha wa Kongoroni, Sheikh Hassan. Sisi tumetoka mbali sana, na kila mwaka tukiwa tuna, tuna plani wapi kwenda, lazim kwanza tunamweka tuna Sheikh Hassan. Tunakuja hapa Ukongoroni kwa sababu tunaona kama tunakuja nyumbani vile, na vile vile mwaka huu tumeenda hapo jirani Charawe uh, kwa Shemkanga na vile vile tumepokelewa na mikono miwili na pia tunamshukuru yeye na timu yake. Uh, sina mengi kuongea uh, Mwishoni nataka pia kumshukuru Mwenyezi Mungu tena na inshallah atufanikishe mwezi, uh, mwakani inshallah tuje tena inshallah. Sisi tunahusiana na mambo mengi, kwa mfano kugawa msaada mwezi mtukufu wa Ramadhani na vile vile kwenye miezi zingine tuwa tuna nani tuna tunasaidia mayatima, tunajenga nyumba, tunajenga misikiti, tunachimba visima na kwa kweli tuna tupo ku, kuwasaidia wajamii kwa ujumla, na sisi kwa sababu tuko hapa hapa Unguja, inabidi tuwe kwa ajili ya wenzetu. Kwa hiyo sisi tunavyoona tuna, tuna, na tunavyojitahidi tuna, tunafanya kwa uwezo wetu. Msaada huu tunatoa kila Ramadhani kwa sababu unajua kila taasisi inawategemea wafadhili. Sasa kadri tunavyopata wafadhili na, ambao, na siku ambazo tunazozipokea tuna fedha nyingi zaidi ni mwezi mtukufu. Kwa mtukufu haswa programu zetu zinakuwa za kugawa misaada. Unajua kila, kila taasisi ina, ina changamoto yake, na sisi kwa kweli, na mimi personally naamini hivyo, ni kwamba kama nia yako ni safi na kama uko kwa ajili ya kuwasaidia jamii Mwenyezi Mungu mwenyewe anasaidia. Wakazi hao walifurahi haswa kupatiwa misaada, na hapo ndipo walitoa shukrani zao kwa taasisi ya I Wish Foundation pamoja na kuombea dua. Mungu Ali Masudi Manga, nakaa Charawe, Zanzibar. Shukrani zangu nyingi sana, naomba sana siku shukrani yangu shukrani zangu zote zende wao. Mimi kwa jina naitwa Salum Sadiali, ni mkazi wa Sheia Charawe. Leo tumepatiwa msaada wa futari tu, vitu vingi tu, na mchele, sukari, mafuta na NK na vitu vingi tu kiufupi. E, nalo la kuambia kwa sababu watu kama hawa wapendelee sana kutuona kama sisi watu maskini. Kwa hivyo wasiwe wanakushana mali tu wakabaki waka nazo kule, wawe wanatutafuta kama sisi maskini, hasa mwezi kama huu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi huu ni unaomba ukatoa moja unalipwa kwa kumi. Kwa hivyo na si hawa tu, nawaambia na wengine wote, taasisi za serikali, mashirika ya nje na watu wenye uwezo basi wawe wanatuona kama sisi watoto kama vijijini, watoto kwa watu duni, basi wawe wanakutuletea misaada kama hii. Sheha wa shehia hiyo ya Charawe hakusita kutoa shukrani kwa taasisi hiyo. Amiraji Haji, sheha wa shehia ya Charawe, wallahi katika siku nilo jinafasi roho yangu pamoja na nchi yangu ni leo moja kupata huu msaada, tunashukuru sana sana sana tena ya sana. Mwenyezi Mungu awazidishie, na kila linapotokea kama hivi, basi kijiji cha Charawe kwa sababu watu wake ni wanyonge kidogo. Kwa hivyo kupitia mambo kama haya, ina maana hao wanafarijika kupata misaada kama hii. Ah, kabla hatupata msaada, hali tunakwenda hivyo hivyo kidogo kidogo, kwa sababu Mungu ndo anotengeneza mambo yote. Lakini leo tulipopata msaada huu, basi tumefarijika zaidi. Kwa serikali na taasisi nyingine zilizokuwa si za kiserikali, Charawe kama wanavyokujua ni mbali na mji kwa hivyo waitizame mara tatu zaidi inapotokea mambo kama haya inshallah. Mimi nakushukuruni nyote nyote mliokuja hapa kutupa msaada huu na tumeshirikiana kwa pamoja na tumemaliza ile zoezi kwa salama. Kwa hivyo nakushukuruni, safari njema inshallah. Baada ya kukabidhi misaada katika shehia ya Charawe, safari iliendelea mpaka katika shehia ya kongoroni ambapo misaada ilitolewa na ndipo wananchi hao walikuwa na haya ya kusema. Jina langu Hamisi Haji Musa mzaliwa wa kijiji hiki hapa cha Ukongoroni. Uh, kwa kweli tunaishukuru sana Mungu awajalie tena wazidishie neema ziwe nyingi tu, ili tupate baadaye au miaka mingine tupate kuneemeka. Uh, tutayatumia katika matumizi haya ya Ramadhani. Uh, ndo, ndo lengo hasa mlivyokuwa mmekusudia, ni lengo ni Ramadhani, si jingine. Kwa hivyo na sisi tutatumia hapa hapa katika himu mwezi wa Ramadhani. Kazija Haji Suleiman, walotuletea msaada, Mungu awape baraka, awajazie kheri, awatije tukumbuka mwaka huu na mwakani, ya Rabbi Mungu awajalie. Hapa hali ilikuwa tete, lakini pia ndio si haba, tunamshukuru Mungu kwa ulipoandama mwezi wa Ramadhani tu Mungu katuletea baraka, katuletea riziki, tunazitumia siye, tunatumia kwa malengo ya kupikia futari, kwa malengo ya kupikia daku, ndo malengo yetu siye haya asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tunashukuru kwa kuletwa msaada, mtupe mwaka huu na miaka yote inayofuatia, mtuone kwa sote, wazidi kuwapa riziki njema, watujali nasie na wenzetu popote pale walipo. Jina langu Fadhili Sudi Mlenge, mkazi wa Shehe ya Ukongoroni. Ah, la kuzungumza kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu hasa kwamba tukiwa katika tuko katika mwezi wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na na msaada ambao umetuletea ndugu zetu, ingawa jina lao siwajui Ehe, ehe, tunashukuru sana na kwa sababu tunahisi wenzetu wametujali kwa kiasi fulani. Msaada ambao waliotuleta si mdogo kwa kiasi fulani, tunauhakika kwamba unaweza ukafanikisha kwa zaidi ya wananchi wote ambao wako Ngoroni kwa kugawana kidogo kidogo. Kwa hiyo hili tunashukuru kwamba tunashukuru sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu inshallah, tuna, tunashukuru Mwenyezi Mungu awape, awape baraka nzuri zaidi, ili na mwakani tushirikiane nao waje wazidi kutuona inshallah. Ah, katika hili tunasema kwamba bado kama wapo ambao taasisi ambazo kwa kiasi fulani ambazo nazo hazijawezesha kutoa misaada kwa kupitia maneno ya Allah, kwa sababu kwamba watu watoe misaada kwa wale wale ambao wenye hali, wawape ambao watu walikuwa kidogo hawana hawana nini. Kwa hiyo tunasema kwamba kama wapo basi ni vyema kwamba watoe misaada ili wananchi walikuwa hawana nguvu zaidi wafaidike, kwa sababu mle mna mali yao, yao kama wananchi. Kwa hivyo watoe misaada katika hali kama hiyo, inshallah. Baada ya hapo, sheha wa shehia ya Ukongoroni alitoa shukrani na nasaha zake kwa taasisi hiyo. Ah, Hassan Makame Haji ni sheha wa shehia ya Ukongoroni. Sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia nimshukuru saiba wangu huu Nisam Foundation kwa kuwa anaikumbuka na anaijali nchi hii ya Ukongoroni kwa kuja kutusaidia kwa kupa msaada katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Pia namwomba dua yeye na kampuni yake na wenzake wote, Mungu awape upeo, awape kila la kheri, awape umri mrefu, awape riski kuliko hii. Mwaka huu ametuletea hichi kidogo, lakini mwaka ujao inshallah atufikishe na yeye kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atuletee tuenee Ukongoroni nzima. Hata hii leo nafaidika kwamba naamini kwa, kwa, kwa uelewa wangu kwamba wananchi wengi watafaidi na, na, na sadaka hii hiyo hiyo kidogo aliojaliwa kutuletea. Kwa hivyo namshukuru, na sisi tutafanya kadiri ya uwezo wetu kwamba wananchi wataenea kadiri ya tunavyojaliwa. Hatokosa mtu, kila, kila nyumba itaingia riziki hii aliotujalia Mwenyezi Mungu. Nimwombe Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, nimwombe Mwenyezi Mungu ampe kichumo kema, nimwombe Mwenyezi Mungu ampe umuri mrefu, nimpe Mwenyezi Mungu auone mji wa Ukongoroni kama ni nuru ya kipato chake inshallah. Na hadi hapo ndio mwisho wa makala yetu hii kutoka Charawe na Ukongoroni kupatiwa misaada mbalimbali na taasisi ya I Wish Foundation. Asanteni na kwaherini.